लिबर ऑफिस कैलिकस डेटाहस डेटा काम करने की स्पोकन ट्यूटोरियलस मन्ज खैर मकदम यह ट्यूटोरियलस मन्ज हेचो फिल टूल्स तो सिलेक्शन लिस्ट इस्तेमाल करित रफ्तार हुर्राविन शीटन दरमियान कंटेंट बगरुन डेटा डिलीट यानी हजफ करुन डेटा बदलाव डेटो कं हिस्सो बदलाव यन करो operating system Ubuntu Linux version दह पॉइंट सिफर चोर तो लिबर आफिस वर्जन त्रे पॉइंट त्रे पॉइंट ओर इस्तेमाल स्प्रेडशीटस मज डेटा एंटर कर सठा मेहनत कम तन मगर सो सहल बना खतर कैलिक मुख्तलिफ टूल्स फराहम कर सारवी खत बुनियादी सलाहियत मौसी मदद सटेंट्स अक सिल पे सिल तम ड्रैग करीन مگر کیلک چھُ خۄدکار طٔریٖقہٕ سۭتۍ اِن پُٹ خٲطرٕ بیٚیہِ مُختٔلِف ٹوٗلز تہِ فراہم کران خاص کٔرِتھ رِپیٖٹ گژھن والٮ۪ن چیٖزن خٲطرٕ یِم چھِ فِل ٹوٗل تہٕ سِلیکشن لسٹس ناوٕکۍ ٹوٗلز یِم ہٮ۪کن اَکی ڈاکمٮ۪نٹ کٮ۪ن مُختٔلِف شیٖٹن منٛز معلوٗمات اِن پُٹ کٔرِتھ أسۍ ہیٚچھو یِمو منٛز پرٛٮ۪تھ أکِس مُتعلِق بیوٚن بیوٚن ؤلِو تُہنٛز personal finance tracker dot O D S file کھولون फिल टूल शीटस मं कंटेंट नकल कर खतर यानी डुप्लिकेटिंग खतर अख मुफीद तरीक सान personal finance tracker dot O D S file मानतव जान कॉस्ट हेडिंग तहत डेटा नख तलचन सेलन मज कापी कर पे गोट तथ सिल पे क्लिक कर मुकम्मल अदद शुमार इन कापी कर जरूरत मुंतखब कर एंट्री शे सा वन थून मौसु खोर बटन रटित तो करून माउस तथ आखरी सेल तम ड्रैग यमिच कीमत एंट्री जसास छे ते तिम सेल करियो मुंतखब मज इस डेटा कॉपी करन छ माउस खोर बटन यल मेन्यू बारस मज करियो एडिट ऑप्शन एस्पेक्ट क्लिक तो पत करियो fill option aspect click popup मेन्यूस मज करियो राइट ऑप्शन एस्पेक्ट क्लिक तु विचिल हेडिंग कॉस्टस तलकन गो डेटा नक्तल चन सेलन मज कॉपी तब्दीली करियुक अंडू फिल टूल्जन ज्यादा पेचीद इस्तेमाल यह शीटस मज कह सीरीज फिल कर खतर अमुक इस्तेमाल कर कैलक डिफाल्ट पे हफ्तिक दह तो वजिक रेत मुकम्मल तो मुख्तर तरीको दर्ज कर खतर फहरिस्त फराहम करान यह सारिफस पन फहरिस्त बनानस मज त सहूलियत वो करो पीटस मेज नाव अख नव हेडिंग दर्ज तथ तलकन करो खुदकार तरीक हफ्त सत दो जहिर डेज हेडिंग तलकन करो ग सत सेल मुंतब वो करू मेन्यू बारस मज एडिट ऑप्शनस पे क्लिक तो फिल ऑप्शनस पे गु मेन्यूस मज कर सीरीज ऑप्शनस पे क्लिक तु व्यू फिल सीरीज हेडिंग सत नो डायलॉग बॉक्स नोन नेरान वो सीरीज हेडिंग तलकन ऑटो फिल ऑप्शनस पे क्लिक स्टार्ट वैल्यू फील्डस मे हफ्त गोडनिक दो टाइप करान यू संडे इंक्रीमेंट चु अख मुकरर वो करू ओके बटनस पे क्लिक तु तो वो जो दोह पान पान सेलन मज एंटर ग तु तो सिर्फ अमी तरीक हफ्त दो या रेत या वरी एंटर करित गोड़े कैलिकस मे तरत तरतीब वार डेटा ऑटो फिलिंग खतरे बाकी तरीक दर्ज झेल सेलि मन संडे टाइप करित करियो एंटर की प्रेस ये करी कॉलमस मन जिन वाजन सेल पे तवज्जो मरकूज तथ सेल पे गो वापस यन संडे टाइप कर्मुत ओसो वन यी तो सेल हंदिस बनमिस हिस्सस मन दक्षिणे अंत किस कोनस मन अख लकुट सिया बॉक्स नजरे तत बॉक्सस पे करियो माउस सत क्लिक ये करियोन बोन कुन तो ताम ड्रैग यो ताम नु तय तो दक्षिणे तरफ इन वेलिस बॉक्सस मन सैटरडे ड्रीट गछे माउस बटन त्रुन याला سەلە ئای پوێنپانەی هەفتکە و دەهۆسیل بەرنە یه ترکیب چی سارنی اعداد و شمارن خاطر کٲم کران یۄس ترتیب وار آسان چھِ تبدیلی کٔرِوُکھ انڈو تُہۍ ہیٚکِو سٹارٹ اینڈ تہٕ اِنکرٛیٖمٮ۪نٛٹل ویلیوٗ اٮ۪نٹر کرنہٕ پتہٕ نمبرن ہٕنٛدِ خٲطرٕ ون ٹایم فِل سیریٖز تہِ بنٲوِتھ یہِ ظٲہِر کرنہٕ خٲطرٕ پیٚن اَسہِ گۄڈٕ سیلن منٛز اے وَن پٮ۪ٹھ اے سیونَس تام اٮ۪نٹر گٔمٕتۍ سیٖریل نمبر ڈِلیٖٹ کرٕنۍ نمبر ڈیلیٹ کرنے پتہ کریو سیل بے पे پہ A7 تام منتخب वो करियो मेन्यू बारस मज एडिटस पे क्लिक करित गोड फिल तो पत सीरीज ऑप्शनस पे क्लिक अस ब्रो कन गस डायलॉग बॉक्स जाहिर वो करियो सीरीज टाइप हेडिंग तल कनि लीनियर ऑप्शनस पे क्लिक अगर यह बतौर डिफाल्ट मुंतखब स्टार्ट वैल्यू फील्डस मज करो इस सीरियल नंबर टाइप यु जन अख एंड वैल्यू फील्डस मज करो वैल्यू टाइप इस जन शे वो करो इंक्रीमेंट वैल्यू अख मुकर तो आखरस मज करो ओके किस बटनस पर क्लिक वो जरतीब वार सीरियल नंबर सेलन मज पान फिल ग यानी पुर्न आम इम सारे केसन मन फिल टूल सेलन मन सिर्फ अर्जी रबत बनावान ये तम अक लटि फिल ग पत् सेलन पान कह रोजान فل ٹوٗلز علاوٕ رفتار ہُرراونہٕ خٲطرٕ چھِ سلیکشن لسٹس ناوُک بیٚیہِ اکھ ٹوٗل تہِ یُس فقط ٹیکسٹ کِس ورتاوَس تام محدوٗد چھُ أسۍ کرو امیُک ذِکر ییٚمہِ پتہٕ کٮ۪ن ٹیوٹوریلن منٛز فل ٹوٗلز تہٕ سلیکشن لسٹس متعلق ہیٚچھنہٕ پتہٕ ہیٚچھو أسۍ زِ شیٖٹن منٛز با کِتھ کٔنۍ بٲگراوو کنٹینٹ کیلک چھُ صٲرفس واریاہن شیٖٹن پٮ۪ٹھ یِتھے پٲٹھۍ سیلن منٛز یکساں معلوٗمات ایٚنٹر کرنس قٲبِل بناوان यानी प्रत शीटस मज अकी किस्म फहरिस्त जी तौर एंटर कर बजाय हेको तो तुम यह सारे शीटन मज अकी वक्त एंटर कर पे personal finance tracker dot O D S file मोन मुकम्मल डेटा शीट वन पे वहां जी शीट टू तो शीट थ्रिय मन तिम एदादोशुमार नजर इन यम शीट वन मर्ज है लिहाजा मेन्यू बारस मज एडिट ऑप्शनस पे क्लिक कर तो पत् शीट ऑप्शनस पे क्लिक करान What can you select a split click? नजर इन वलिस डायलॉग बॉक्सस मज शिफ्ट इस्तेमाल कर शीट वन शीट टू तो शीट थ्री ऑप्शन तो, तो पत करो ओके किस बटनस पे क्लिक यह वापस शीट वनस पे अनान वो करो शीट वनस पे कह डेटा एंटर मसलन एफ F12 सेल मज करो this will be displayed on multiple sheets type वो करो अक्स पत् शीट टू तो शीट थ्री टैबस पे क्लिक वो शीटस मज कर सेल एफ टूवल अमी आई डेटा शामिल तब्दीली करो अंडो बुत हेचो मुख्तलिफ तरीकन मुतलिक यमो सेलन मज डेटा डिलीट तो एडिट कर सेल हूं कह फॉर्मेट हटा वर डेटा डिलीट करने खातर चरू सिर्फ सेल तुम वह सेल हूं डेटा इनपुट लाइन फील्डस मज नजर वो करू की बोर्डस पे बैक स्पेस बटन प्रेस तह डेटा गो डीट तब्दीली करू अंडू सेल मज डेटा तब्दील कर करू सेल मुंतखब तो प्रान एदादो शुमार पे करू टाइप नो डेटा असल फॉर्मेटिंग बरकरार थान तब्दीली करो अंडू سیلہِ منٛز مُکمل کنٹینٹ ہٹاونہٕ ورٲے ڈیٹاہُک حصہٕ تبدیٖل کرنہٕ خٲطرٕ کٔرِو صرف سیلہِ پٮ۪ٹھ ڈبل کلک وۄنۍ ہیٚکِو تُہۍ پننہِ ضروٗرتہٕ مُطٲبِق کرسر کہِ مدتہٕ سۭتۍ سیل ایڈٹ کٔرِتھ تبدیٖلی کٔرِو انڈو وۄنۍ وٲتۍ أسۍ لِبر آفِس کیلکس پٮ۪ٹھ سپوکن ٹیوٹوریل کِس انٛدس مۄختصر پٲٹھۍ ہیٚچھ اَسہِ درج ذیل کتھٕ فیل ٹوٗلز تہٕ سلیکشن لسٹ استعمال کٔرِتھ رفتار ہُراوٕنۍ شیٖٹن درمیان کنٹینٹ بٲگرُن डेटा डिलीट करून डेटा तब्दील करून डेटुक कं हिस्सु बदलावन यथ लिंकस पे दस्तिया वीडियो वो यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्टस खुलास कर हरगा तो असल बैंड बैंडविड्थ दस्तियाब छन तो हेकियो यह डाउनलोड करित तो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम से स्पोकन ट्यूटोरियल इस्तेमाल कर वर्कशॉप तो मुनद करान तिमन छ सनद दीवान दिन यम ऑनलाइन टेस्ट पास कर मजीद जानकारी खातिर लिखो यथ पथस पेट contact at spoken-tutorial.org. Spoken Tutorial जो Talk to a Teacher project का हिस्सा यात भारत सरकारचे एम एच आर डी वजारत हिंज कौमी मिशन बराए तलीमन आई सी टी जरिए मावनत कर्म अत मिशनस मुतलिक मजीद जानकारी spoken hyphen tutorial dot O R G slash N M E I C T hyphen intros पर दस्तियाब यम मसवद तर्जुम तो सदाबंदी मे यानी वजाहत अहमदन आई आई टी बम्बई खतर कर्म यह प्रोग्राम वचने तो अस वाबस्त गपत तुद तो शुक्रिया